aí pessoal, aqui é a Paloma Hoje eu joguei nas casuais Porque nas ranqueadas não veio gente Então eu enfrentei o Cef positivo E a Laura que pensa que é o Guile Então confira o vídeo até o final E bora pro vídeo, é isso aí! nesse Seth. Nossa, esse monte de soco. Chega, não? Parece o Jojo do soco do anime. Ah, não, cara. Perfect também não, né? Vem cá, vem. Nossa, o cara é positivo em tudo. Não! Acima. cima. Agora você se afasta, né? Pra vir com tudo com essa mão. Siempre eres positivo, siempre haces que todo funcione. Puxa vida com esse soco baixo. Round two. Você vai ver. Toma! Tá difícil você levar a porrada minha. Calma. Eita! O cara é positivo em tudo, tem que ser rápida. Fazendo estrela aí sozinho aparecer, agora toma! Meu Deus, pra cima. Vai. Uh! Pilão! Final round. Fight. Pessoal, não tá fácil aqui, não. Ah, vem dar seu soco aqui pra você ver. Eita! Socorro! Vai me deixar aqui nesse canto de novo. Ah! Quase tô ficando tonto. Ah... Foda-se! Especial! Muscle Power não, perfect não vai ser, não. Toma. Agora você vai ver. Oi, meu chapa. Mata! Gente, só é um risco. Putz, gente. Essa mãozinha saiu errado. Meu, era o pilão. perdi. Se eu tivesse dado, saído ali o pilão. Tinha matado. Vamos, amigo. Round one. Fight! Glorious! Useless Eita! Ficar esperto nessa mão. Esse soco. a porrada! Tó. Hum, o cara não para. Gente, tem que ir pra cima com muito cuidado. Agora você vai ver. Ah, fugiu! Ah, meu. Round two. Oh, vem querer me agarrar. De novo isso? Foda-se! Toma meu poder! Foge não. Olha você ver. Oh! Quer ver? De novo? Poxa, eu errei. Ah! Vicky! Vou tomar muito cuidado, gente. Ah. Chute baixo, meu you lose. Another fight is coming your way. Round one. Fight! É, Laura, vem aqui. Dá um jeito de você. Pessoal, tá, hoje tá... Não tá vindo o pessoal nas ranqueadas pra jogar, viu? Tá vindo só na... Nos casuais. Foda-se! Olha, ela só tá tomando distância. E me atacando. Puxa vida. Calma, tô chegando. Agora toma. De novo? Solta o pilão! Vai! Fugindo, né? Ah! Para! Puxa vida! Ah! Essa Laura foi muito rápida. Round 2. Vem cá, vem. cara tá... Eu acho que ele é acostumado a jogar com o Guile, ficar só longe. Olha. Aí não tem graça, né? Calma lá. Ah. Difícil aqui. Eita! Meu, chega! alguma coisa. Então, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo, pegue o combo agora! Toma! Agora você vai ver. Toma! Final round. Fight. Meu, essa Laura vai ficar só assim. Toma lá. Oh! Fique, vem, Laura. Tô tentando, gente, me aproximar. dando, batendo em cima. Vai me dar rasteira. Pegue Toma, morre! Parar de defender! Oxi! caralho ali. You win. Ou melhor! <laughs> Mó surra. <laughs> Ó sacrifício. Fight! Eita! Meu, só fica com essa, esse chute na cabeça. Eu vou errando. Tem que ir pra cima. Toma. Vem dar esse golpe de novo. Foge não. Toma. Vai que tô me aproximando. Fugindo, né? Pra ficar batendo de longe. Bah, meu lariate. Toma! Ele não morreu! Me... Tô me aproximando. Vá! Round two. Fight. Preciso continuar assim, ó. Esperta no golpe dela. Já deu, né? Toma! você vai ver. Acima. Agarrou do urso! Vem querer me bater embaixo, em cima. Você vai ver. Eita! Mas que coisa! Ah, eu não acredito! Final round. Fight. Tava quase ganhando. Ah, Laura! Sua pilantra! Toma! Ah, safada! Olha, fugindo! Ah, vai ficar assim, né? Toma! Pilão! Morre logo! Morre! Gente! Tenso! Toma a joelhada na cara! <laughs> E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, se inscrevam no canal, comentem. E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Então, até o próximo vídeo. Tchau!